Bai, Euskal Herrian badira bizitzeko toki ederraskoak. Baina ni ez nauzu eh, engainatuko. Ez dago iragarki batean bizitzea bezalagorik. Izan ere, iragarki batean ez dago etxairik. Denak dira lagunak, kolegak, eta importanteena. Ez dago lagun kaspadunik. Inori etzaio puparik ateratzen Espainetan. Begizuloak ez dira existitzen eta... Ez da hile errebelderik sortzen. Zurtzuloetan. Eta norbaiten gana gerturatzean inori ez diozu. Arts! kiraztunik sumatuko. Ah. Iragarki batean den egarbitzen baitute ahoa listerinarekin. Anuntzio batean, erreklama batean bizitzea, ekintza artistikoa da. Museo eder batean bizitzea bezalako xea, edo beti ondo bukatzen den pelikula batean bezala bizitzea. Poesiaren etxea. Ez dago iragarkietako esloganetan fijatu besterik. Impossible is nothing, just do it. No martini, no party. Edo altzolak, gure bask waterrak erabili zuen ura. Be water, my friend. Bai, anuntzio batean bizitzea, paradisuan bizitzea bezalakoa da. Atxeden aldiak kitkat bihurtzen dira. Irribarreak profident. Eta loaldi ederrak pikolin. Bai, Ez dago iragarki batean bizitzea bezalakorik. Non nahi du etxe bat donostiako kontxan? Iragarki batean bizitzeko aukere izan ezkero. Anuntzio batean denak balio baitu, gutxi. Dena da koma laro emeretzi, arropa beti ateratzen da zuri labadoratik. Telefono denak dira bost G. Eta orgasmora une berean helduko zarete preservatiboak erabiltzen badituzue. Anuntzioetan iberdolarrek ere Greenpeace ematen du. Eta lasai, ez kezkatu. Anuntzio batean ez zara inoiz geratuko bakarrik. Iragarkietan ez dago banku bat bezain lagun oberik. Zu laguntzeko daude ONG Direct. Esto ING Direct. Eta bankia. Eta Saxo Bank. Eta noski. Bank, bank, bank. Kutsa, bank. Eta, eta egaixoa, nekatuta zaudela. Artu Powerit bat. Azerre eta freskatzeko beharrean zaudela? Pako rabanek itxasua bidaliko duz duregana. Tafailan edo izabantzauden zauden reparatu gabe. Gose zarela, zer nahi duzu, makburger erraldoi bat ala, peskanovako arrei kongelatu freskoa. Bai, benetan, nik esaten dizuet probatu dut eta bai. Ez dago anuntzio batean bizitzea bezalakorik. Horregatik erabaki dut anuntzio batean bizitzen gelditzea. Bueno, zalantzan egon naiz tampax anuntzio batean edo zerbeza baten anuntzio batean gelditzean artian. Zuek zein aukeratuko zenukete? Uste, tampaxanak gehiopeatzen ditela, ni? Baina, Ez. Zerbezaren aukeratuko dut. Zerbeza anuntzio batean bizitzea sinplea baita eta bete irabazten da. Bai futbol partidetan eta bai ondartzetan. Zerbeza anuntzioetako ondartzan eguzkiak etzeitu inoiz zerreko. Zerbeza asko edanagatik etzeizu inoiz tripatxorik aterako. Zerbeza anuntzio batean dena da positiboa dena da guaia. Ez dago golangabeziarik denbora librea bakarrik. Bai zerbeza anunzio batean, ez dago presarik, ez dago isunik, poliziarik ere ez dago, inorkestu pixik egiten kalean, eta hau flipantia da baina, mozkorrik ere ez dago, dena da irribarrea eta dena da buen roizmoa. Eta importanteena, ez dago errenta itorpenik ere. Zuek ez dakit baina nirentzat puxka batean anunzio honetan geldituko naiz. Nirekin etorre nahi duenak ekarri ezala zerbeza kaxa bat. Denon omenean egingo dugu